Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema serikali itaendelea kufanya maboresho ya sera ya mifugo na uvuvi ili iweze kuleta tija kwa taifa. Ameyasema hayo jana alipotembelea maonyesho ya wadau wa mifugo na uvuvi yanayoendelea kwenye viwanja vya Bunge jijini Dodoma. Amesema kuwa lengo la kufanya maboresho hayo ni kuhakikisha sekta hiyo inaongeza mchango katika pato la taifa na uchumi wa mtu mmoja mmoja amenukuliwa akisema kuwa sekta ya mifugo na uvuvi ni muhimu sana, ni uchumi na mafanikio ya maisha ya kila siku ya anayejishughulisha na sekta hiyo. Pia amesema tunajua tuna mafanikio na changamoto, lakini tunataka kuhakikisha taifa hili linatumia bidhaa zitokanazo na mifugo na uvuvi. Suala la masoko ya bidhaa zake ni pana. Wakati huo huo, Mheshimiwa Majalia amewataka wafugaji nchini wafuge kitaalamu. Amesema waachane na ufugaji wa kuhamahama, kwani kwa kufanya hivyo wanapunguza ubora wa bidhaa ya mifugo. Awali, Waziri wa Mifugo na Uvuvi Abdalla Ulega alimweleza waziri mkuu kuwa kampuni ya Asas inakusudia kujenga kiwanda cha kutengeneza maziwa ya unga ambacho kitasaidia kumaliza tatizo la maziwa kukosa soko. Mimi ni Adele Watts na hii ni News and Updates. Shukrani sana kwa Stein Finance ambaye anahakikisha kuwa tunaweza kukufikia na kukufikishia habari kikamilifu. Usiache kucomment na kulike, lakini pia hususani sana ni kusubscribe katika chaneli yetu ili tunapoweka taarifa uweze kujua na kupata notification.